cut. ო რა იყო შეჩემა ერთი არ მოიგიცა Where go? Mm. Não tem vídeo, galera. Vídeo, sei lá. Legal, ele.